Я был прав, но несчастлив Разбуди меня огнем Может стать, попытаться Можешь поделиться с ним Everyday перетяги Дышу музыкой на зло Я тону в этой саге Пока дымится нутро Бери-бери